Saudações, cidadãos do mundo. Permitam-nos apresentarmos, nós somos Anônimos. Este é um chamado a todos indignados no Brasil e de todo o mundo, a realização da Copa do Mundo de 2014 foi utilizada como justificativa para todo tipo de atrocidade, como a remoção forçada de milhares de famílias de suas casas, a ocupação militar de regiões de nossas cidades, a perseguição aos críticos e opositores do evento e uma política de segurança baseada no extermínio de jovens nas periférias. O evento não foi planejado para beneficiar a população, também não foi dedicado aos fãs brasileiros do esporte e nem a um menos foi um espetáculo para os turistas que visitaram o país. Os ganhadores não foram os alemães que levaram o troféu, mas os corruptos, as empreiteiras e a FIFA, que lucraram milhões de reais do nosso dinheiro na Copa, que entrou para a história como a mais cara já realizada a dívida pública, escondida e reforçada pela corrupção generalizada no Brasil, escancara a falência do Estado, que prioriza os direitos dos mais ricos enquanto tem sistematicamente ignorado suas obrigações de prover os direitos básicos de saúde, educação, moradia e de serviços públicos. A aproximação de outro mega evento, as Olimpíadas Rio 2016, reacendem a ganância pela obtenção de dinheiro público através de parcerias com as mesmas grandes empresas responsáveis pelas obras da Copa do Mundo. Enquanto isso é evidente o abandono da população em condições precárias o descaso com as políticas públicas de urbanização, saúde e saneamento básico tiveram como consequência milhares de casos de dengue, chikungunya e zika vírus. A sociedade responde da forma que pode. Inúmeras greves em vários setores públicos como na saúde, polícia militar e bombeiros eclodiram no estado do Rio de Janeiro. Não há como os Jogos Olímpicos, suas delegações, imprensa e turistas do mundo todo ignorarem essa realidade carioca que não é uma exceção, mas uma constante. O Estado tenta desesperadamente maquiar, esconder e dissimular a situação e o rombo nos cofres públicos causado pelo evento em combinação com um cenário mundial de baixa do preço do petróleo mas não há artimanha ou dinheiro que sejam suficientes para calar o povo e tornar este caos imperceptível ou minimamente tragável nós temos observado as ditas autoridades políticas organizarem um imenso circo para a passagem da tocha olímpica em algumas cidades do país. Nós temos visto também uma reação espontânea da população ao tentarem apagar a tocha olímpica, uma clara demonstração de revolta contra a realização deste mega evento, e toda essa situação de roubo e violência por parte do Estado. Nós temos acompanhado classe política usando os jornais da mídia tradicional para tentar amenizar o impacto dos seus crimes, não se deixando intimidar sequer pelas investigações que estão em curso. Nós estivemos vigilantes e estamos aqui neste momento para dizer que não vamos mais esperar, é chegada a hora de intensificar as ações. Nós vamos reagir dentro e fora da rede. Convocamos a todos os cidadãos brasileiros e também os do exterior que vierem ao Brasil durante o período dos Jogos Olímpicos. É hora do povo tomar conta das suas ruas. Agiremos também através da internet, expondo os escândalos e as canalices das figuras ímpares de nossa política para que o mundo possa ver o que temos sido obrigados a suportar. Não importa quanto tempo leve. Não importa quantos de nós sejam ceifados pelo seu aparato repressor. Nós não temos medo. Nós não vamos parar enquanto cada polo de poder genocida deste país continuar de pé. Incendiaremos suas fortalezas, se preciso for. Sabemos perfeitamente o que está acontecendo. As forças políticas nefastas deste país ensaiam mais uma tentativa desesperada de manter qualquer confiança internacional que ainda possa existir através da realização dos Jogos Olímpicos no Brasil. Sabemos que este evento não atenderá às verdadeiras necessidades de boa parte da população, dos mais pobres, daqueles sujeitos à violência diária do Estado contra seus corpos, foram e continuarão sendo ignoradas em nome de acordos obscurosos para acesso aos bens sociais e naturais deste país. Não somos cegos, tampouco obtusos sabemos que o extermínio das populações pobres, negras e indígenas do Brasil são condição para a instalação de programas econômicos mundiais, onde os que não se encaixam na agenda são descartados, um projeto onde não existe espaço para todos. Vocês, governantes brasileiros, sabem que o mundo cobiça os recursos naturais presentes no território brasileiro. Vocês, usurpadores, independente de qual partido for, sabem que os de baixo são um risco aos seus planejamentos pessoais de enriquecimento ilícito pois prestem bastante atenção governadores, deputados e senadores que encabeçam escândalos de corrupção. A hora de vocês chegou. Estamos apenas começando. Nós somos anônimos. Nós somos legião. Nós não perdoamos. Nós não esquecemos esperem por nós. Thank you.